Знайомтесь, це кіт Левчик. Він має дуже активне життя. І щоб почуватися добре та тримати форму нашому герою, потрібен якісний та корисний раціон. Тож Левчик обирає виключно корм українського виробника Home Food. Адже Home Food – це унікальна технологія виробництва кормів, ласощів та фітокомплексів, команда ветеринарів, технологів та спеціалістів в сфері петфуд. найякісніші та найсвіжіші інгредієнти, що постачаються тільки перевіреними та сертифікованими постачальниками. Саме тому корми Home Food смакують дуже по-домашньому. А наші головні клієнти це підтверджують. Ви теж бажаєте годувати свого улюбленця корисним та смачним. Втім, переходьте на сайт homefood.ua просто зараз та замовляйте натуральну продукцію від HomeFood. HomeFood – годуй корисним та смачним.